拿开车子，啊，算算了算了，帮忙拿那个螺开，把那个那个那个平台挪开，两个人，平台。 拍一下那个单，那个牛子，那个牛子。